シャラアトゥラマーナシャラアトゥラマーナ どこだ シャラアトゥラマーナ politique. Non,

シャバティファショーラーカンドラリューシャイキャリティ様かカンドラリューシャイキャリティ様かこのような辺境の地にしては大きなマントラの反応と思うたが厄介事が増えたようじゃ。 ちにしては大きなマントラの反応と思うたが厄介事が増えたようじゃさっさとマントラを回収してデウス殿に王国でもするかローマに汚れた不浄の地に住まう人間たちを何じらの汚された魂が地獄に落ちる前に天へ導こうぞ 今我を撃てば何かを得られるとでもではほどほどにして引き上げ をしている。この苛立ちは何だ お前らは返さんそう決めた何時の魂に救済 頭は民の魂を救っておるだけじゃったことかギャーでもバルマンうん。 <laughs> お前は正しいだが それは俺がやることだ ルロの暴虐にアスラの怒りが爆発天に布陣する戦乱に襲いかかるアスラその戦いのさなかアスラは船内で謎の施設を見つける果たしてカルロたちの計画とは一